Oh no! No! No! No! No! No! No! No! No! No! no. Ah! Kalaban natin Fanny Gushon, Cho Akay, and Leslie, si Brian Style, Gempot, Natsurag Nil, It's Dark Star, and Nameless. Carlos de Villanueva, Esme Skin. <laughs> Isa lang naman ang, ang skin ni Esme, no? Ito lang. Yung puputi siya. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash All troops deployed. you don't want to dance? Let's go! Uy, may Leslie. Sabi ko na. Aray, ba't ganun? Saan ba ako nakakonect? Wait lang. Oh my God, si Bunny. Ba't ka parang hirap? Hirap bumalaw. Sa internet ko ba yun? Oh, Pia! Wait lang, wait lang. Ah, shit! <laughs> Kureshi, Kureshi, thank you for sending 44 stars. Thank you. Oh. Uy, teka, aray, ang sakit. Gusto ako. Hinahabol ko yung fanny. Sorry, guys. Woo! Nag-download resources. Oh, kaya pala! Kaya ang bagal. Ang hirap gumalaw eh. Oh my G. Medyo didi tayo. Eh, buff ka naman oh. Tayo ba yan? <laughs> Kinuha niya. Ah, sa akin isa. Hello kay Mio Coco. Wait lang. Wait, wait lang sa mga nag-send ng stars. Mamaya babanggitin natin yung isa-isa. I'm so sorry, I haven't read. Ano rank natin? Mythic. Try to keep up. If your team does provide deterrent. Ah! Whoa! lang! Oh my God, yung body! Wait lang! Wait, wait, wait, wait, wait! Ang hirap maglakad po siya! star. Wait lang. teka lang, teka lang. Nice move. <laughs> Why, my first, ang lahat Teka, may funny ha, harangan nyo. betul. Itu, đâu, itu. đâu Wait, wait, wait, wait. Oh my god. Oh! Oh! Wait lang, wait lang, wait lang. Gayun, no? wala akong buff. Wala ako star. Uy, sorry kasi hindi natin nababasa yung mga nagsasend ng star. Wait up! Woo! Sarap tumalon. Up, up, up. Galing na itong mag ano. ni ano yung ano? Yung buff? Papik na lang po. <laughs> Ayoko, papatayin ako. Wait lang, wait lang. Yakushirai Anone Anone Thank you for sending stars Up, up, oh, daming Conchetta, thank you for sending 50 stars! Up, up, up! And I am very, very kind. I love to drive fast in fast cars. So shut up now and eat some food. Up! Yeah! Aray! Aray! Aray! Aray! Sakit! Aray! Putsak ka! Lapu-lapu, mag-isa si Lapu-lapu. Oy, galing ah! Wow! Minyak! Minyak! Sige, kunin mo! Kunin mo! Kunin mo! Ala! <laughs> Hindi minyak si Tagwalas. <laughs> Sayang! Shut down! Uy, namatay. Oy, teka! Oh! keep the turret! Oh no! No, no, no, no! No, no, no, no, no, no! Ah! No, no! Ah! <laughs> Para lang pinis sa Joho, bigla na lang nawawala. Ayan, sabi ni Alex Clemente. matigas parang Darna, sabi ni Carlos Villanueva, pero namatay tayo doon! Teka, tingnan natin yung stat. Di ko malilimutan ng pumamahal at ligaya na dala mo at kung sakasakali na kaya mo pang ibalik My God, that's <laughs> Sumusolo Lord sa Tagmalas, oh. Ano yung ID group natin again? It's 843018. Medyo naglalag pa tayo. impact. Impacto tong, ano na to. Uy! Oh my God! Kaya ba natin to? 5 on 1. Oh! Ah! Natapos yung game. Ano ba yan? Yes, sir. saying <laughs> as women. <laughs> Welcome to Mobile Legends.